yen ngalor omai cak ridin ngulon titi omai hisbullah Atum-atum mangan bangsit Kulok fesban sampai laut Fesban aswatul fuad pucon Sengkaping songoh Semoga tambah joyo Curiku Curimu Ojo bodong guyu Ngapun tenjak khairan Ngapun tenjak fadli Ngapun sangat Ustaz Soeb Ngapun ten Ngapun ten Ngapun ten, ngapun ten. 아무튼 게. 아무튼 게. 어. blow. صلوا